A lot of times with beats, man, people will be acting like the beats is gonna be there for them, you know what I'm saying? Like a beat is not sold until the check clears, period. Thank Okay, tell you somebody's business. entender. Thank you.